Boas. En este vídeo pretendo ilustrar un pequeno exemplo de como utilizar registros de Caixa para controlar facturas de, de clientes. Los registros de Caixa poderíamos incluir pagos a proveedores que se fixeran o contado, pagos de pequenos gastos, en xeral calquer variación do diñeiro que temos en efectivo na nosa empresa. No exemplo, voume centrar simplemente nas facturas de cliente, porque é o que pretendo ilustrar. Como se podría crear un registro de caixa no que vamos pondo as cantidades que, nos, que, que lle cobramos aos nosos clientes para posteriormente asocialas coas facturas correspondentes. Por que facer isto? Porque hai situacións nas que é máis cómodo e incluso máis convinte. Non sempre é, é practicable estar facendo os cobros manualmente, buscar cada factura, asignar e registrar pago, marcala como pagada. Pode ser sinxelo cando tes tres ou cuatro facturas diarias, de facturas incluso, pero pode ser eh, bastante tedioso cando tes moitas facturas. Ademais que o, pro, que o propio procedimento en ocasións pois nos invita a facer eh, un tipo de control máis específico pode ser que os nosos comerciais ou incluso teñamos persoal especializado para facer os nosos cobros, vayan aos, seus, aos clientes e xestionen eles o cobro de cada factura. E entonces se chegan pois cun, cun a cantidade de diñeiro que corresponde a un número de facturas pois, as que cesa. Pois, o se cobrei 12 facturas, o se cobrei 30 facturas. E entón tamén pode ser interesante ser capaz de eh, saber quen está cobrando cada cousa, como está cobrando cada cousa e ¿Eh? calquera outra información que nos poida ser útil en algún momento determinado. Como sea, vamos a ver como se fai. Aquí teño catro facturas marcadas como non pagadas, ou sin marcar como pagadas. Unha ten vencemento mañá, e vamos a supor que un cobrador nos trae o importe correspondente a estas dúas facturas, que serían 140 euros con 84 céntimos. Para iso, creamos unha nova transacción, un novo registro de caixa. Aquí poderíamos dar o nome que queiramos para que sea descriptivo ou simplemente deixar que el, que o sistema pois, se asigne un nome. Como sea que en calquera caso, pois, o Está ben que cando ti queiras despois consultar os registros de Caixa, pois teñas información para saber que é cada un e non teñas que estar entrando en todos para ver cal é o que buscas. Aquí poderías decirlle cobrador 1 ou zona norte ou o que sexa. Ou cobros do día. Ben, aquí lle pomos o diario, podríamos ter varios diarios ou un só, como só temos un, en este caso, efectivo. O saldo inicial é o saldo co que se empeza a traballar. Típicamente a caixa se abre pola mañá e se cerra ou remata a xornada. Entón, desde aquí, poríase o saldo que tes ao comezar o día e aquí o saldo ao finalizar o día. En este uso concreto para para controlar os cobros dos, das facturas dos clientes, non posiblemente non funcionásemos así exactamente. Posiblemente no mesmo día teñamos varias, varios registros de caixa abertos para eh, saber que o que está digamos, para non ter todos os apuntes aquí todos mezclados. Ben, o saldo final é o que, o que ten que haber cando se acaba. É diferente o calculado. O calculado simplemente é ir metendo aquí cada apunte e, según o que sume e o que reste, se dá un balance calculado, que digamos que é o que debería haber. Se eu meto aquí que un cliente me dou 100 euros, se hai 951 máis 100 euros, pois o calculado será 1051,95. Que iso non quere decir que os teña. Pode haber un, un erro, pode haberse perdido diñeiro, traspapelado diñeiro, ou pode haber pasado calquera outra circunstancia. De feito, o propio o propio sistema nos inclui a posibilidade de facer un arqueo, tanto ao inicio como ao fin. Entonces eu aquí lle digo cantos billetes teño de verdade, teño 5 billetes de 100, 3 billetes de, de 50, etc, etc, e as monedas que sesan, el aquí me diría canto hai realmente. Entón, se esta cantidade non non coincide con esta, pois é o que é que falta ou que sobra. entonces se eh, añadiría un registro que sería pues a diferencia. O tendrías que comprobar si está todo bien o qué o qué pasó. Bien, en cualquier caso, en este ejemplo que pretende ser tan sincero, pues simplemente vamos a probar cómo sería. Agregar línea, aquí una etiqueta para distinguir cada apuntamento. Podríamos poner un número de factura que corresponde. A idea é que crear o rexistro tamén ten que ser algo suficientemente ásil por si sí mismo. Se estás moito tempo creando cada rexistro, para iso che compensa marcar cada factura como pagada. Vamos a supor esta, 17,42, 17,42, e vamos a supor outra, que é o cliente 2, a configuración por defecto de Facenda para ter os, os impostos eh, o filtra como cliente, unha cosa moi curiosa 123 como entonces aquí o calculado nos dá 1092,79 e aquí teríamos que comprobar que iso é así facendo un arqueo En este caso, vamos a hacer esta a operación de ao calculado. Vamos a quitar o inicial e así sabemos o que nos tería que haber o, o que nos teñen que estar dando. Se o cobrador, neste caso, nos dá 141 euros, pois a ele lle corresponden 16 céntimos de diferencia. pode que este parlando contado, non? De, de como dos cambios e as voltas das, dos cobros, según si deixo, si levou máis diñeiro. En algúns casos podríamos crear unha caixa para cada cobrador, para facilitar a súa, a súa xestión, ou hai un monte de xeitos de traballar. Ben, en calquer caso, vamos dar por feito que aquí o que hai é o que debería haber. pinchamos en publicar, aquí vemos que nos, que nos permite ingresar e retirar diñeiro. Isto significa sin facer apuntamento. Aquí fai un apuntamento, pero hay una parte. entonces Motivo, pois pago de cafés, importe 2 euros. Sin más, vamos a darle a publicar e vemos que aquí nos queda reconcilie. Ahora mesmo as facturas siguen estando como non pagadas. E iso é porque simplemente fixemos un apuntamento de dous elementos. Collemos, dixemos que cobramos esta factura, dixemos que cobramos esta factura, ni, ni siquiera lle dixemos que factura é, e o deixamos aquí. en algún momento do día, pois simplemente teríamos que chegar aquí do día ou da semana ou cando fagamos isto e en ese momento si sí, asociar os elementos que haya sin cobrar cos que haya perdón, os elementos que haya sin reconciliar coas facturas que lle corresponden. Aquí podemos, por exemplo, pinchar en nova transacción e engadir outro rexistro para outras facturas que vayamos cobrando. Vamos a supor que, por exemplo, nos, nos pagan esta, inda que, non, inda que a data de vencemento non é hoxe. 1, 154,28. Creamos unha nova transacción. Cliente 1, 154,28, dixemos. Sí. De feito, en este exemplo estou vendo de cada factura o importe que corresponde. Isto non tería sentido, pois simplemente que o que falla estes apuntamentos, pois terías facturas diante, por exemplo, impresas, e diría, pois esta factura, esta factura. Se máis, se tes que facer isto con 200 facturas e tes que estar buscándoas aquí, non, igual non fixemos, igual non avanzamos moito. Ben, outra vez o mismo, 1247,07, tamén podemos facer a comprobación para ver en este caso como é unha pois ten que haber ten que estarnos dando 154,28 se nos dá menos, pois nos está dando menos e se nos está dando máis, pois nos está dando máis pero é unha factura, non hai que comprobala porque o importe é o mesmo se foran varias, pois a esta lle restaríamos esta para saber canto é o que nos está entregando e comprobalo e comparalo co que nos está entregando efectivamente publicamos e deixámoslo así. Agora vemos que en verde 2 nos pon tres elementos a reconciliar. Cando chegue o día, isto podemos facer dúas ou tres veces a semana, ou unha vez a semana, ou ao final do día, como que iramos, imos aquí e simplemente validamos. Vemos que a esta factura e asigna este importe, a esta, esta, e estas son aquí vemos o número de factura que corresponde a cada, a cada un. Validámolo. En Odo 11, por defecto, non trae eh, non trae a plantilla para que indicarlle como ten que facer a búsqueda do importe para que coincida ese importe e entonces só seleccionar esa factura. En o 11 probablemente se pusera todas as facturas que ten o cliente un pendentes aquí. E terías que pinchar, ves que o cliente Ves que o cursor se pon así con un dedo. Terías que pinchar en él, esa está. Damos a validar. E ahí estamos. Se ahora vimos aquí, vemos que xa só hai unha factura como non pagada. As demais están marcadas como pagadas. E, bueno, en algún momento pues habría que validalo. para que quede como rematado. Isto aquí ainda está procesado e validar. En este, en este caso, pois prácticamente solo cerra o asento para que quede feito. Validar. Vemos que agora está todo validado e no hai nada en proceso. Isto nos permite distinguir aquilo co que xa, xa está rematado e xa está Podemos introducir un momento de comprobación, por exemplo, ou que queiramos. E, sen máis, non ten moito non ten moito máis traballar así. Por suposto, se son poucos apuntamentos como este, como en este exemplo, pode pode que non teña moita utilidade. Se só hai un cobrador ou, ou un vendedor, pois tampouco ten moita utilidade. Se temos varios cobradores ou se temos moitas facturas ou en moitas outras situacións sí que pode ser moi útil. Os TPV funcionan de maneira semellante, pero a maior diferencia é que o esta parte é máis eh, completa. Por exemplo, sí que xa nos ten un, un balance do que do que se está facendo en ese en este rexistro, que sería a diferencia de, de este, este, así que no, o sea, no lo pon por ahí, no tenemos que andar a sumar, no tenemos que cambiar nada para que se funcione así, no lo pon por defecto porque sí que un criterio no TPV, pues os fixen 50 euros, os fixen 700 euros. E, e, introduce dous conceptos que son o de abrir e pechar o a caixa, a caixa registradora. Entonces, o abrir, cando lle damos a abrir, non nos aparece isto, sino que nos aparece eh, a necesidade de incorporar este saldo. Entonces, temos que facer o arqueo, si queremos facer control de arqueo, se non, simplemente lle decimos importe. Unha vez que está aberto, vamos metendo, vamos metendo apuntamentos e no canto de publicalo hai que pechalo. Aunque posiblemente na, na versión 14 mellor este lle chama igual. Pero eh, a diferencia digamos que temporal. Ti a caixa abres nun turno, ou a abres por a mañán, ou a abres todo o día. entonces chegas a primeira hora, a abres, fas os apuntamentos que tens que facer, e nun, nun momento dado a pechas. E iso fas todos os días. Ou cada, cada ou según como uses a caixa, podela facer cada dos días, cada tres, pero o normal é facela cada día, entonces a abres por a mañán e a pechas por a noite. En este caso, eh, do que eu estou tratando é de que cada registro o creas no momento en que o necesitas. Se nos vamos aquí ao último registro, xa nos incorpora o saldo do registro anterior. Pero para iso o registro anterior simplemente ten que estar validado. Non o intentamos facer corresponder con un día, senón simplemente con unha serie de operacións. Iso é unha diferencia máis formal que outra cousa. Ao fin ao cabo, no TPV, os registros que se meten aquí, eh, pois digamos que os, os fai el, os faz, se crean cada vez que faz unha operación dentro do propio TPV. Pero bueno, simplemente iso, que a información é máis completa, porque está pensado para traballar eh, de forma masiva con operacións en, en efectivo, con moitas operacións diarias en efectivo.